Pada episode 12 drama Penthouse kita semua melihat sekretaris Cho yang dibunuh oleh Joe Dante karena mencoba untuk menghubungi seseorang. Meskipun sekretaris Cho terlihat sudah mati dan dilempar ke bawah gedung oleh Joe Dante, namun kemungkinan besar sekretaris Cho masih selamat. Hal ini sangat mungkin terjadi karena sekretaris Cho adalah salah satu kunci untuk mengakhiri drama Penthouse. Jadi sekretaris Cho tidak mungkin dibunuh begitu saja oleh penulis. Sama halnya dengan Chon Jin pada episode 11 sebelumnya, banyak orang yang berpikir Chon Jin akan meninggal karena kena lampu gantung dan keluar banyak darah dari mulutnya. Namun ternyata Chon Jin sama sekali tidak mati dan bahkan tidak mengalami luka yang serius karena pada episode 12 Chon So Jin bisa berdiri tegak setelah menggigit telinga rentenir. Jadi sekretaris Cho sepertinya tidak akan meninggal begitu saja karena dia juga merupakan kunci untuk keselamatan Sim Suryon, atau bahkan Oh Yun Hee jika memang dia menyelamatkan Oh Yun Hee. Sekretaris Cho pasti telah menyesali semua perbuatannya setelah Jo dan T menjadi buronan dan dirinya tertangkap oleh pihak kepolisian. Seperti yang drama update katakan pada video sebelumnya, kemungkinan Sim Suryon dan Logan Lee adalah orang yang membebaskan sekretaris Cho dari penjara. Tentu saja Sekretaris Cho akan sangat berterima kasih pada Sim Suryon dan Logan Lee karena dia terbebas dan bisa merawat ibunya lagi. Alasan Sim Suryon dan Logan Lee membebaskan Sekretaris Cho adalah untuk mengambil satu-satunya orang yang bisa membantu Joe Dante. Karena Joe Dante tidak akan mempercayai siapapun selain Sekretaris Cho setelah Sok Hun mengkhianatinya. Tak hanya itu, pihak kepolisian juga pasti mengawasi sekretaris Cho setelah mengetahui Jo dan T kabur dari rumah sakit jiwa di Jepang. Saat itu juga Sim Suryon menyebarkan bukti kejahatan yang dilakukan Jo dan T pada media dan akhirnya seluruh Korea membenci Jo dan T. Jo dan T tentu saja tidak bisa pergi kemanapun, dan satu-satunya orang yang bisa dia temui adalah sekretaris Cho. Oleh sebab itulah, pihak kepolisian akan mengawasi gerak-gerik sekretaris Cho dan bahkan dengan mudah lokasinya akan diketahui baik dengan GPS yang terdapat di HP sekretaris Cho ataupun alat pelacak yang dipasang di kaki seorang tahanan. Jika kalian suka menonton drama Korea tentang kepolisian, pasti sudah tidak asing dengan alat pelacak tahanan yang dibebaskan karena sebuah jaminan dan dalam masa percobaan. Biasanya alat pelacak itu dipasang di pergelangan kaki pelaku. Ada kemungkinan sekretaris Cho juga memiliki alat pelacak itu. Selain itu bukti jika sekretaris Cho dalam pengawasan kepolisian adalah dari kunjungan seorang polisi saat sekretaris Cho merawat ibunya. Saat itu juga Jo dan T datang dan meminta makanan kepada sekretaris Cho. Lalu jika kita perhatikan orang yang ditelepon oleh sekretaris Cho adalah panggilan darurat 112 dan berarti itu adalah kepolisian. Jika kita perhatikan pada ucapan sekretaris Cho yang mengatakan jika dia bertemu dengan Jo dan T, maka bisa dipastikan orang yang dihubunginya adalah pihak polisi. Karena sebelumnya pihak kepolisian telah memberitahu sekretaris Cho untuk melaporkan jika dia bertemu dengan Jo dan T. Jadi sangat jelas jika sekretaris Cho pasti menghubungi pihak kepolisian. Meskipun pembicaraan sekretaris Cho dan polisi terhenti karena kepalanya dipukul oleh Jo dan T, namun panggilan telepon itu tidak ditutup dan masih tersambung. Jadi pihak kepolisian pasti langsung menuju ke lokasi sekretaris Cho dengan cepat. Lokasi sekretaris Cho tentu saja bisa dilihat dari alat pelacak di kakinya atau dari GPS HP-nya. Jadi masih ada kemungkinan sekretaris Cho untuk selamat meskipun dalam kondisi yang kritis, karena pihak kepolisian datang ke lokasi dengan cepat. Sekretaris Cho juga mungkin memberitahu kepolisian jika Jo dan T membawa bom ke Hera Palace. Inilah yang juga bisa menjadi alasan kenapa Hera Palace tidak hancur dan masih berdiri kokoh. Karena sekretaris Cho pasti menipu Jo dan T dan tidak mengaktifkan semua bom yang diberikan pada Jo dan T. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian berpikir jika sekretaris Cho masih selamat?